hi guys my name is Manpreet Singh and you are watching mister Singh 1000 hack tips and tricks दोस्तों यहाँ पर हम देखो यार यूट्यूब के ऊपर जो थंबनेल बनाते हैं हम फेसबुक के चैनल पेज या फिर कवर पेज अपने इंस्टाग्राम के कवर पेज या फिर यूट्यूब के चैनल आर्ट बनाते हैं कवर पेज बनाते हैं बट दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत सारी कुछ या फिर अगर हमें जो ऑफिस का भी काम करना पड़ता है तो हमें जो है बहुत सारी फोटोज़ कुछ ऐसी होती हैं अगर जो हमें फोटो एडिटिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ती है हमें जो उस फोटो का बैकग्राउंड जो हटाना होता है और उसका बैकग्राउंड जो हमें चेंज करना पड़ता है नया लगाना है या फिर यूट्यूब के थंबनेल के लिए अगर हमें जो है इसे पीएनजी फॉर्मेट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है तो दोस्तों हम जो है किसी भी तरह की कोई भी फोटो हो किसी भी तरह को कोई बैकग्राउंड हो यहां पर मैं आपको बहुत अच्छी एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा लिंक आपको नीचे वीडियो के एंड के अंदर और साथ ही में डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा वहां से जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर आप कोई भी फोटो डालो आपने बस एक क्लिक के अंदर ही आप उसका जो है बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो बहुत सारी कुछ फोटोज़ ऐसी होती है जिसका बैकग्राउंड जो है हालांकि एक क्लिक के अंदर नहीं जाता उसके लिए मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जल्दी से चलते हैं हम अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आप जो है यहाँ पर लोड फोटो के ऊपर जो है क्लिक कर सकते हो लोड फोटो के ऊपर आप क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है पर वो जो है काम सही से नहीं करती बट ये एप्लीकेशन रियली में बहुत अच्छी और कमाल की है लोड फोटो के ऊपर आप जो क्लिक कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास एक वाइट बैकग्राउंड है ठीक है आप इसे जो है एक ही क्लिक के अंदर जो रिमूव कर सकते हो ऑटो के ऊपर जाइए और यहाँ पर सिर्फ उस फोटो के ऊपर क्लिक करिए व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर वो जो है बैकग्राउंड ही आपका हट जाएगा मैजिक इरेजर के साथ आप यहाँ पर देखो यहाँ पर एक क्रॉस का आइकन है आप इसको हटा सकते हो अब यहाँ पर मैनुअल है तो यहाँ पर अगर आपको जो है कोई ऐसा है चीज़ जो बैकग्राउंड जो है रिमूव नहीं हुआ अब मैनुअल यूज़ करो इरेजर को और साथ ही में आपको रिपेयर मिल जाता है अगर आपका जो गलती से कुछ भी जो है हुआ है मतलब डिलीट हो गया है इरेज हो गया है आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप जो इस चीज़ को सही कर सकते हो मतलब रिपेयर कर सकते हो दोस्तों ये देखो यहाँ पर आपकी फ़ोटो जो ओके हो गई अब यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करो बट यहाँ पर साइड में लास्ट के अंदर थोड़ा सा ये जो है अब चलो इसको भी जो मैजिक इरेजर के साथ इसको कर देते हैं डिलीट डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करोगे आपका ये जो है फॉर्मेट है ये जो आपकी एक फ़ोटो जो है पीएनजी के अंदर बन गई है अब दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी सी मुश्किल वाली भी बता देता हूँ ठीक है अब यहाँ पर एक और थोड़ी सी आसान लेकर चलता हूँ यहाँ पर मैं आपको पहले टूल्स के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर ऑटो के ऊपर क्लिक करो वाइट बैकग्राउंड हमने हटा दिया मैजिक के साथ इसको एरेज करो देन उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा नीचे से one two three four five आपको जो सेलेक्ट करता है आप नीचे से one two three four five rating select करो देन उसके बाद फोटो को सेव कर लो आपका जो है बैकग्राउंड जो है टोटली तरह से जो है रिमूव हो जाएगा अब दोस्तों दो फोटोज मैंने आपको बता दी चलो तीसरी फोटो के ऊपर चलते हैं यहाँ पर यूट्यूब का लोगो है अगर आपने ऐसे जो यूट्यूब का लोगो डाउनलोड करो बस ऑटो के ऊपर क्लिक करो देन उसके बाद ये वाली फोटो भी रिमूव खत्म अब जहाँ पर जो है एक ये बहुत मस्त थोड़ी सी है अगर आप जो फोटो एडिटिंग करते हो तो दोस्तों ये वाली ट्रिक आपके जो बहुत ज़्यादा काम आएगी क्योंकि यहाँ पर जो कुछ बैकग्राउंड ऐसे होते हैं जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी टूल है जिसके लिए क्या करना पड़ेगा फोटो इंपोर्ट करो लोड फोटो के ऊपर क्लिक करो डन के ऊपर क्लिक करो यहाँ पर ऑटो के ऊपर जाओ यहाँ पर ये सारा बैकग्राउंड है ये हम जो है डिलीट कर देते हैं डिलीट करने के बाद आप यहाँ पर मैनुअल के ऊपर क्लिक करो इरेज का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो और साइड का जितना भी कॉर्नर है वो सारा जो हम जो है डिलीट कर देते हैं डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है हम मैजिक इरेजर यूज़ करते हैं मैजिक इरेजर यूज़ करने के साथ दोस्तों यहाँ पर आपका जो है फॉर एग्जाम्पल आप उसके फोटो के चारों तरफ से जो है कॉर्नर के सरफ से साथ साथ में आप जैसे ही रखते जाओ वो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव करता जाएगा तो कुछ फोटोज़ के ऊपर यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा हो गया अब ये थोड़ा सा गलत हो गया तो हम चलते हैं इसके ऊपर रिपेयर करते हैं एक रिपेयर का बटन मिल जाता है रिपेयर के ऊपर क्लिक कर देते हैं हम दोनों चीज़ों को रिपेयर करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखो वो जितना भी जो बैकग्राउंड था वो सारा जो रिमूव हो गया और हमारे पास जो है पी फॉर्मेट हमारे सामने आ गया है दोस्तों अगर हम जो है one two three four five नीचे से सेलेक्ट करते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करो ये आपका जो है फॉर्मेट जो है वो आपका बैकग्राउंड जो सारा रिमूव हो जाएगा और जो है हाँ आपका पी के अंदर आ जाएगा दोस्तों हम इसका बैकग्राउंड को कैसे जो है हम चेंज करते हैं उसके लिए अगर आप जो चाहिए तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा डेट इज पिक्सार्ट दोस्तों पिक्सार्ट बहुत अच्छी एप्लीकेशन है इसके अंदर आप कोई भी बैकग्राउंड यूज़ करो देन उसके बाद उस फोटो को आपने क्या करना है एड फोटो के ऊपर क्लिक करोगे और उस फोटो को आप लगाओगे अब यहाँ पर देखो वो बैकग्राउंड व्हाइट वाला अच्छा था या फिर ये वाला हार्ट वाला अब यहाँ पर इस लड़की की तो यार ज़िंदगी बना दी ना मैंने ऐसी जो आप किसी की भी ज़िंदगी बना सकते हो अपनी भी बना सकते हो अपनी फोटोज़ को एडिट भी कर सकते हो यूट्यूब के लिए थंबनेल्स भी बना सकते हो दोस्तों सेम एज वही लड़की जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ठीक है तो इस फोटो को भी आप जो है यहाँ पर जो है सेलेक्ट करके आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर देखो ये भी फोटो कितनी मस्त की लग रही है तो ऐसी जो दोस्तों आप किसी भी फोटो का पी फॉर्मेट जो है बना सकते हो किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो दोस्तों सेम एज आप जो है अगर अगर आपको जो है YouTube का प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखने हैं तो नेक्स्ट वीडियो मेरी जो है लॉन्च होने जा रही है कल परसों के अंदर मैं आपको डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा दोस्तों और भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई ट्रिक जानकारी YouTube के बारे में या फिर किसी भी तरह का को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नीचे कमेंट करो हैश अपना नाम लिखो हैश अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिखो हैश अपनी सिटी का नाम लिखो हैश अपनी जो है प्रॉब्लम लिखो दोस्तों वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के एंड के अंदर डाउनलोड के नाम से और साथ ही में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा वहां से जाकर जो है डाउनलोड करो इंस्टॉल करो और जो है ऐश करो मेरे भाई आपको कोई और सजेशन चाहिए कोई और एडवाइस या फिर कोई और वीडियो चाहिए नीचे कॉमेंट जरूर कर देना टिल देन टेक केयर जय हिंद बंदे मातरम बाय बाय वेबसाइट भी है mister Singh one thousand dot com यहाँ पर आपको जो है एंड्रॉयड लैपटॉप पीसी वेबसाइट और जो है ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं यूट्यूब से पैसा कैसे कमाते हैं इन सभी के लिए मैंने जो है ट्यूटोरियल मैंने जाके बना के रखी है जाकर चेकआउट कर लो mister Singh one thousand dot com